系，婆婆，请问你今日诶谂住打边个小人嘅？啊，曾俊华。哦，点解佢好衰咩？点解你要打佢咧？诶，应该我哋有八千蚊或以上派嘅，但系佢而家咧派咗俾嗰啲一小撮地产商或者好多好多物业嘅人。系，哦，即时佢将啲钱咧就派俾啲有钱人，但系真系就就唔理嗰啲诶比较低下阶层嘅人嘅生活系咪啊？哦，好，唔该晒你，拜拜。